するしないそれでは今回の匠ご覧ください第4曲オーラス開始です皆さん手配を開けてください さあオーラスは4本馬教託が1000点ドラが数ピンで迎えました、はい、ギリギリですがトップ目そうですねまず考えるのは、えー、どうやってトップを守れるのか上がったら早いんですけど、はい、どうやったらトップをまくられるかですよね、うん 2着の条件が、はい、えー、6000点差ですが、供託が大きいせいで、はい、もうね、結構近いんですよ。 <laughs> まあ、キムさん積んだんですけどね、あれ。 <laughs> 近いん、まあ、1000点と本場で、うん、2200点ですか、全部で。そうだね。はい。なので、3800差。もう残酷でね、まくられると。 <laughs> はい、すぐですね。はい。ただ、まあまあでもでもただ、うん、あのー、近いように感じますけど、はい、そもそも、 なんちゃが上がる確率が20から25%、それより跳ね上がることは絶対ないので、あの、上がりでまくられるのは20から25%です。もう、7、8割は、トイ面から、対面が上がってまくられるっていうのはないです。ほぼ大丈夫、まず。かつその20から25%の上がりっていうのは、イいハン、リャンハンの上がりも込みの20から25%なんで、うん、3班以上上がる確率っていうのは本当にね、低いんですよ。じゃあ優位ですかかなり優位です、まず。あともう一件ね、はい、 えー、シャーチャの条件が破熱も、うんうん、でトップこれをどこまで狙ってくるのかなと、うんまあ、2着になる条件そうなんだよ8000点差で強奪考えると1326でも2着にはなるんで、うん、1326と破熱もっても全然違います、ね、確率が雲泥の差なんでシャーチャには1326狙ってほしいなと。 <laughs> もし破熱もだったらこっちからもまくられるな。まあでも、なんちゃシャーチャの どっちかをがトップをまくる確率ってせいぜい10数パー、20うん結構低いかな、ほぼ8割ぐらいはもうトップ自分がトップかなと、まあ、あと親の連チャンもあるんで、ね、この曲でまくられる確率は、まあ、トップになる確率は8割以上あるかなと、あと自分がまっすぐ上がりに向かってもね、はい、いい手かもあるんですけど、さあ、もうこれはね、ね自分で上がりに行って、いい手が来ましたよね。 分で決めに行く手の特徴はどこになるんですか、あの中途半端にしないがいいかなと、これはもう2瞬つ完成、薬杯もあるで、相当速い手なんで、ペイを残したりせずに、もう、あ急走切るっていう人もいるかもしれないですけど、はい、はい、号泣っていうのは、スピード優先の時においては結構機能してるんですよ。 小層引きで梁間になるっていうね、それすら残すぐらい僕はね、二春つ完成薬杯あるは、もう、ね、はい、相当な上がり見て。けていくということですね。うん、チュン泣きます。チュン泣いたら急走切りですけど、すぐのチー層をね、やっぱ採用したいんで。さあ、キムさんは、トップを守りきれるか 今のところチョインガンに泣けるところはないないですね。はいでベースの考え方、今言った通りで、はい、まあ、あとは、えーまあ、言うて結構、ベタ折りになりがちですけどね、うん、ベタ折りしても8割以上はトップだなっていうのが確率の確率の壁があると思ってるんで言うてそんなまくられないよと ダウンワンとしましたね、うん、まあ、やっぱりトイメン条件が楽なんでね、手なりできますよね。あのポインまあ、トイメンと親は、ね、普通に打つんで、そんな見なくていいんで、上茶が羽根つ撲を狙うかどうかがね、ねまず、まず大事なポイントなんですよ。すあれはね、明らかに石が入ってるんで、狙ってますね。あの、1326を狙ってる人の捨て牌じゃないですよね。 じゃあ、はい、それをどこまでどこからケアしていくのかも大事ですね、うん、そうそうそうそうじゃあまだ注文は出てこないでも結局、は上茶がいよいよなんか羽マンぐらい見えてきてるのかなって思ったら、もうベタ折れするしかないんですけどね宝珠8000宝珠のね三茶落ちまであるんでねそうするとやってないですねそれは、うん、あこれは採用,、はい、採用です採用はい、チュンポンンが取れるのでペンちゃんとはゆえロンできる ペンちゃんはかなり強いです確かにうんうん親となんちゃはまだそんな明確な情報出ないですねしゃうそえこれはもうほぼチートイだと思います、ね、チートイのドラ短期がまず第一本線であのドラドラトイツ内臓はなかなか まあでもドラトイツ内臓もありますけどあのいい牌が残ってないと即利打ちづらいんですよチートイのドラ内臓だと、はい、あのやっぱ絶対トップ取りたいんで、うん、いい街をちょっと選びたい5巡目だとまだいい街じゃないパターンだといい街選びたくてちょっと待つはずなんで、はい、この悩まずリーチを見るとねドラ短期がまず第1本戦で、まあ、何にせよ チュンチャンパイなんかはね打ってもいいかなっていうのは少しありますウソとかは打ってもいいかなっていうのありますけどただあんな捨て配しといてメンタンピンホニャララもう麻雀なんでゼロじゃないんで、まただ白はもうだめですこれチートイドラドラの白短期だと喜んで即リーチになるんで、はい、いやもう現物選ぶことが多そうです、はい、っていうのを踏まえて、はい、まあ、やっぱり積も率は低いでしょうあとまあ横移動だとね 積もられない限りはね、助かります、ね、はい、助かる。で、親は絶対押す。なんじゃもやっぱトップ近いし、押す。まあ、横移動率もかなり高い状況なんで、ベタ折りになります。選ぶな、ロービンが。はい。宝珠のね、3着まで落ちるがあまりにもひどいんで。と、2枚現物はありますかそうですね。まあでもこれは、親が降りないん そうです、ね、で安牌には多分困らないと思います、うん、結構開拓されるはず乗りやすい曲になりそう、うん、難しいのはなんちゃだと思いますそうですね、うん、親はね折りが許されないけどなんちゃはね、折りが許されるんですよ。ドラましたね。はい。1個ね、阻止しましたね。もしドラ短期だとしたら、積もられる可能性がね、ちょっと下がりましたよね。 このリーチを受けてどう打ってくるか追いかけたチーソーを並べてのリーチこれはねかなりまずいです <laughs> っていうのもれる前に <laughs> まず対親に打てる囲がもう純白なんですけどそれがもうチートイだとしたらね本戦の一つになるんで、ね、かなりやばいですねえこういった状況の中選ぶ囲は今のままならどうす するおつもりですかいいピンですかいややっぱ親に無筋は打たないですあ9ピンが出てきた補充率の壁を信じて自敗自敗になりそうですそれはチュンですか白ですかああ言いそうは結構ありますねあのそうそうそうそう、はい、えー、まあチートイには絶対通るんですよで えー、じゃあ当たるとしたらイースーソーなんですけどあんな意思のこもった捨て牌してて <laughs> 何点なのイーソーそうイーソーが何点に当たるのかなんですよ面単ン系を拒否してそうに見える高いとしたらちゃんた系の第1代 E ピンのちゃんた系うんでイースーチーソーの一通の高めもないし、はい うん結構これは言いそうが良さそうに見えますねまだこういったところを切るよりはそうやっぱりあのあんなウーワンローソローピンチーピン見ると、チートイドラドラ系はねやっぱり見えちゃう、はい、考えちゃうんではいじゃあこれは言いそうにします通りましたはいうん、これでパー ピンあたりが次の候補になりそうですね。上回ってレアピンよりはパーピンですかそうだね。うん。あ、とりあえず、対親が、リャンピン、パーピン、白順。うん、はい、まず親を見ると。3万のワンチャンス、イーマン、リャンマンもあるか。うん、でもそれよりはですよね。 まあ、やっぱり、まだバーピンの方がいいですかね。そうだね。で、チートイツに当たりたくないので、やっぱり白人まだまだ候補外かなと。パーピン、リャンピンらへんはチートイツで、即リーチとはちょっと行きづらい牌じゃないかなと。でも、パーピン 時はちょっとそチートイドラドラの場合即利に行くちょっとした理由にはなるんだよねなんか両面落としないですよと見せたパーピン短期はやる人は結構いるんでそうかなるほど上茶がチートイツ絶対だとしたら両ピンの方が安全だと思う両ピン短期でチートイドラドラそくリーチはないと思うんでけどカンリャンピンカンパーピンが親に当たるかと考えるんですよねだったらカンパーピンの方が可能性は少ないんですよ9ピンが3枚見えてるんで だと乗らないこともありますよね。そうね。あ、まあでも、1344とかもあるし、まあまあ、関係なく、カンパーピンもそれで言うとない。うん、まあでも、旬、まあ1枚数ピョン使ってるもあるか。うーん。いやどっちを選ぶんだ、キムさん。やっぱりパーピン、カンパーピンワンチャンスのパーピンになりそうですね、これは。はい。はい、通りました。はい。ギリギリの中。はい、ギリギリですね、結構。はい 2軒リーチはそのうち安牌が増えるんですけど今のところちょっと苦しいですよね <laughs> 現状思いのほか増えていません、うん、さあどうするいや本当横移動してほしい <laughs> ただただ願望が漏れましたね <laughs> ああ、3万が候補になりましたね。かなり3万切りやすくなったんじゃないですか。はい。 そうね、やっぱり自敗が依然打てないので、うん、あのあのー、はい、もう親がね、ランダムのカンサンマン、ベンサンマンリーチ、いや、打つしかないって言って打った可能性だけありますけど、チートイツ3万で即リーチ、あんなノータイムで判断はできないと思うんで、これはもう、あと3巡しのげるのが本当に嬉しい。はい、これね、今結局なんか、例えば、 ンピンとか切っても、自順またね、 <laughs> うんうんうだんないといけないんで。いやこの3番通れ、はい、通りました。はい、3巡しのげるのは大きいです。さあ、この曲決着はつくのか、まず。安全杯数巡耐えられそうなキムさんです。あ、ンピン通った。うん、3枚。チーピンも今切られました。うん さあ切っていきますまあもう一回3万にしときましょう一応イいンのね、ねうん、はい問い面がまだ張ってないでしょうけど、うん、いずれ追いつく可能性もねなきにしもあらずなんで夏が通ったそうですねでもまだまだトンハクチュンらへんはね通らない限りは打てないとあイいン苦しそうだなそうですね問い面の包充で終わるもあるかありますね ああ、両品持ってたけど。次がなさそうなのああいうね、はい、あ完全安牌を悩んで切ってる人はまだ粘ってるんですよ、うんうんうん、はい粘ってるんでやっぱり嫌ですね対面はまだトップ見てる嫌ですすごく嫌ですあとこれ流局して対面が天敗もすごく嫌なんですよ一人脳天ってことですね 嫌ですねもう一気にまあでもギリギリトップ目でもう絶対上がらないとダメなパターンが増えちゃうってことですよねそうそうそう対面の条件が本当に楽になるんですよあと自分脳天で親も脳天で、はい、転売脳天でまくられフィニッシュも出てきちゃうんですよね今回一人脳天食らうとそうですねうんリャンピンまだ大丈夫ですかいや意外とまた塩梅 <laughs> が取れたうん 3走が嫌が王でも候補になってしまってますね、これは。3走筋ですね、でも下が出てないあウーピンだ、アンピンまだ大丈夫。はい、他にあるか、パーンいや現状3走かな。うん でも本当にね、3-1の時もそうなんですけど、はい、親は別にね、ランダムの具形もう全然あるんですよ。ね全然あるんで。C1 はとってね、もう本当3走だな。ワンチャンスの E1 リャンワンか3走。リャンピンがワンチャンスか、E ピンもある。うん、まあでもやっぱ筋の3。切れるのが偉いですもんね。E1 から3走になりそうです でもね、やっぱり三走はね、上茶がリーチ時点ですでに筋になってる範囲なんで、3腕とは話が違うんですよ。酸素短期のチートエドラドラは一応即リーチになる理由があるんですよ。いや、酸素も嫌ですね。嫌なんですよ。いやけど、結局ね、親に、無筋、ピン風の牌を打つよりはましな気はします。 二人のリーチを加味するとってことですねいやこんな苦しむんだね2軒リーチでも安牌増えない、はい、うんしょうがないこれで3走で打ったらしょうがないと思いますあ二2人ロン <laughs> そして上がりははい上茶がね次のつもの上茶が優先されますので親の上がりとなりました、うん、はいはい、3900リーチタイヤ王。うん。 5104本場ですめちゃくちゃ痛いけどしょうがないと思います僕はみんなの手も見てみましょうかはい、やっぱりドラドラの内臓の山層でしたね <laughs> ありましたねねえあったねいやキムさん痛恨の宝珠ですけど痛恨ですはいギリギリトップ目か えっと、残球は51、ギリギリトップ目ですけど、はい、もう本当の上がり競争になりましたね。いや、今のこれ難しいですね、キルハイどうするのっていう手が、 <laughs> こんな未来になるとは。本当にワンチャンスの E ピンか、E1 かぐらいですね。E1 の街もいい街ですしね、山荘もいい街だし。参りました。でも、一つなんか耐えたのが、うん 親がこの町じゃなかったら終わってましたね。本当だよね。 <laughs> あの、トップまくられで終わってたんで、はい、頭跳ねで助かりましたね。はい。はい。事局に持ち越されました、はい。はい。オーラス続行でございます。どんな結果が待っているんでしょうか。皆さん、お楽しみに。